Joo, eli Ville, mä ajattelin sillä tavalla, että niinku, tämä terveyskeskus on sellainen mielenkiintoinen, me ollaan keskusteltu varmaan koko ilta, mutta meillä on aika paljon kysymyspatteri tässä, niin mennäänkö pikkasen eteenpäin? No joo, täällä on oikeastaan kaksikielisyydestä tämmöinen mielenkiintoinen kysymys. Tiina Marjut Karhuviita kysyy, teettekö aloitteen ja viette sitä eteenpäin, mutta rastiksesta tulisi kaksikielinen voittila, nyt kun osaraajasta puuttuu kokonaan tilaa. Joo, vastaus mä ensin. Vastaan. Tota, ne, jotka ei tiedä, niin tota, mä oon kokoomuksen kielivapausliikkeen tota, puuhamies ja itse asiassa puheenjohdan tällaista organisaatiota kansallissivistysporvari ry. Ja Vuosaaren kokoomus sai itse asiassa läpi tota, ää, kokoomuksen puoluekokouksessa tällaisen aloitteen, että me ää, lopetetaan tämä, tällainen suomalainen erikoisuus nimeltä kieliapartheid. Kieliapartheid tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä meillä, meillä kielilainsäädännössä kielletään se, että äidinkieltään suomenkielisiä ja äidinkieltään ruotsinkielisiä voitaisiin opettaa samassa koulurakennuksessa. Mulla on tota perheessä yksi kappale 16-vuotiaita, joka just lopetti koulunsa Kulosaaren yhteiskoulussa. Siellä koulussa pystyivät olemaan äidinkieltään erikieliset ihmiset saman katon alla sillä tavalla, että siellä opetettiin suomeksi ja englanniksi 8a on suomeen, 8b englantia ja tällaista. Ja tämä, minä en näe ensimmäistäkään syytä, miksi meillä ei voisi olla äh, suomenkielistä ja ruotsinkielistä äidinkielenä puhuvina niin saman koulurakennuksen piirissä. Tämä itse asiassa tarkoittaa sitä, että tällöin tulisi sellaista niin lisää kielikylmää. Ja, eli äh, tämän ruotsikysymyksen ja ylipäätään kielikysymyksen suhteen mä sanoisin, että Vorppo Tvongen retat veljet. Niin siellä, siellä kerro juttu loppuun. Teidän puoluejohtohan tyrmäsi tämän aloitteen siellä kokouksessa. Itse olen myös kaksikielisestä perheestä tällä hetkellä asuva ihminen. Kannataan tätä nykyisjärjestelmää ja voimassaoloa. Eli se on kannatettu, kannatettu pakkoruotsia? No, kyllä, nykyisellä, nykyisellä muiden. Suomi on kieliä, mutta perustuslakia pitäisi muuttaa, että pakkoruotsi voitaisiin kokonaisuudessaan poistaa. Öö, tota, ei. Öö, suomen kiel, tota, homma menee sillä tavalla, että minä en kannata sitä, että perustuslaki lähdetään muuttamaan. Suomi tulee olemaan kaksikielinen maa vielä jatkossakin ja se kaksikielisyys itsessään on rikkaus meille. Niin. Mutta se ei edellytä sitä, että meillä pitää koko kansakunta, äh, kansakunta niin opettaa, yrittää, yrittää opettaa väen tota, äh, sillä, siten, että opiskellaan äh, käytännössä Suomen koulussa Suomea ja Englantia. Nimittäin se ongelma on siinä, että tällainen pakolla, pakolla tota, vänkääminen, niin se ei tutkimustulosten mukaan niin tuota hyviä tuloksia. Me, siitä on, on Jyväskylän yliopistossa tehty laaja, varsin laaja tutkimus, ja ta, si, äh, sitten vertaatiin samalla niin, tota, eh, kielikylpykouluja. Niin. Ja kielikylpykouluissa, koska se homma perustuu vapaaehtoisuuteen, niin siellä tuli niin kuin, huomattavasti parempiin mm. tuloksiin. Eli minä en ole muuttamassa perustuslakia, minä olen enemmän vapaaehtoisuuden kannalla. Ja mä uskon se, että kun tämä homma saadaan muutettua, niin sellaisesta, että, että sen sijaan, että me eritetään niin eri karsinaa, että te olette, niin kuin, te olette niin kuin suomenkielisiä, te olette ruotsinkielisiä, niin meidän, tota, kun me pistetään tätä porukkaa enemmän yhteen, niin siinä vaiheessa meidän asenteetkin rupeaa lievenemään. Niin. niin mulla ei ole mitään asenteissa ongelmia mihinkään suuntaan. Että en mä tiedä sitten, mutta Eli, eli, eli, eli sun mielestä kielikylpy on niin hyvä juttu? No, siis kielikylpy, mutta ymmärrän nyky, nykymallissa näillä, näillä määrillä ja ymmärrän sen, että meillä on niin ruotsinkielisiä kouluja ja päiväkoteja Helsingissä. Kyllä ymmärrän sen. Miksi niin kauan kuin Suomi on kaksikäinen maa. Miksi, miksi ne voi olla tuota, sellaisia, että samassa päiväkunnassa sekä kieli että kieli? No se ruotsin kielen asema ja se kielitaito ja he identiteettinsä äkkiä siinä sitten kyllä karisee pois. Siis mitä? Et se, että sulla on 8a suomenkielinen, 8b ruotsinkielinen, niin se on jotenkin Se voi olla, että jossain vaiheessa joudutaan menemään tähän, mutta nyky, nykymallissa voidaan vielä mennä tällä näin. Jos tämä määrät kovasti vähenee, sitten voi olla, että joudutaan miettimään näitä, mutta nyky, nykymallissa Helsingissä voidaan tällä nykyisellä systeemillä jatkaa. Ja nyt mä en pysty vähän tarkennus tähän asiaan, koska tota, äh, siis onko sen kannalla, että nämä voi sekoittaa saman koulun rakennukseen. Ny, nyky, nykytilanteessa ei ole vielä tarvetta siihen. Miksi? No, meillä voi olla ruotsinkielisiä kouluja Helsingissä. Yhtä niin kuin meillä on venäläinen koulu, englantilainen koulu. Ja niin sinnekään ole sekoittamassa mitään. No itse asiassa niissä on. Englantilaisessa koulussa on sekä suomenkielisiä että No, mutta kuitenkin se idea on siinä, siinä selkeästi olemassa se, että Suomi on, Suomi, Suomi on skandinaavinen maa kuitenkin, haluatko tuonne itään päin mieluummin integroitua, tai Ruotsiin, Norjaan, meillä on kahden ruotsinkielisen maan kanssa rajat. Mm. Meillä on vahvat skandinaaviset suhteet. Länteenpäin meidän pitää niin kurkottaa muutenkin. Mm. Ei ole järkevää alkaa ruotsin kielen oppi, oppi, oppinaisuuden pohjaa kokonaan rapauttamaan matikkaa ruvetaan koulussa ja kaikki tykkää siitä. Mä en tykännyt silloin, kun mä oltiin koulussa, niin mä innostuin matikkaa. Muistan kyllä. <laughs> Sitten tota, mun piti lukea sitä. joo, no matematiikka on pikkasen eri, eri asia kuin eri kieli, koska mäkin olen vahvasti sen kannalla, että, niinku, että, että Suomen ja ylipäätään eurooppalaisen kannattaa niinku, opiskella kahta vierasta niin. kieltä. Se on meidän niinku, globaalisti niin hirveä kilpailuetu. Mutta mä totean tähän sen verran, että miettikääpä se, että minkälainen kilpailuetu Suomelle olisi, jos 15 prosenttia Suomen kansasta puhuisi sujuvaa kiinan kieltä. Mennäänkö? Tää, tää, meillä, tää, ei, meillä ei ole marajaa Kiinan kanssa. Eikä niin vahvoja kulttuurisiteitä sinne. Me ollaan osa Ruotsiakin kuitenkin. Suurin osa meidän tunnettua historiaa. Totta. Mutta miettikö, miettikö, miettikö kansantaloutta? Lisäskö se merilaistua kauppaa tuonne Kiinaan? Mikä ettei? Meillähän on itse asiassa Vuosaaren kyllä, koska meillähän on aika, aika meillähän on maan suurin tota, satama täysin näin. Mutta mennäänkö Ville pikkasen eteenpäin? Tota, tämä, oli, tämä on ehkä enemmän valtakunnan puolella. Niin on. Pitäisikö, Pitäisikö meillä ottaa yleisökysymyksiä? Joo, ota, ota, ota, ota startti ja stop